metiamolapo akokolo akokologela kwatamo ronare atuma motamo retuma dinoga tsa metsi ke rona dikgwanya rona re atuma motamo metsi a nnetse matalaruri letshwao la botshelo kagiso lerato boitumelo kgololosego phefo e foka e fokile pula e nanne le o lebile metsi a nnetse matalaruri letshwao la botshelo kagiso lerato boitumelo kgololosego phefo e foka e fokile pula e nanne le o lebile metsi a molapo a mokulu gela watamu onare atuma motamu atuma dinora kometi kirna di kanya pe onare atuma motamu atuma dinora kometi Terima kasih.